Polecam Wam książkę Johna Coatesa The Hour Between Dog and Wolf Godzina między psem a wilkiem. Autor jest neuropsychologiem, który szczegółowo opisuje, jak procesy chemiczne w naszym ciele wpływają na zachowania i jak w niewyobrażalny sposób mogą zamienić doktora Jekyll w pana Hyde. Tytuł odwołuje się do metafory zmierzchu, czyli pory, kiedy trudno odróżnić psa od wilka, a przyjaciela od przeciwnika. No i podobnie w sytuacji stresowej następuje transformacja naszego funkcjonowania. Autor opisuje, jak rośnie poziom testosteronu, uzbrajając nas w moc do walki, co podnosi hemoglobinę, by krew transportowała dodatkowe zasoby tlenu. Zaś adrenalina załatwia dodatkowe zasoby glukozy we krwi, bo tlen i glukoza to paliwo spalane w czasie walki. Zaś kortyzol w połączeniu z dopaminą dają niemal narkotyczny strzał ekscytacji walką. I tak dalej, i tym podobne. Po fizjologicznej transformacji miły piesek przypomina groźnego wilka, a wyluzowany kolega ryczącego napastnika. Zatem nawet jeśli siłą woli potrafisz kontrolować swoje zachowania, to miej świadomość, że twoja ocena sytuacji w stresie jest zaburzona, a podejmowane decyzje mało racjonalne. Zatem w godzinie między psem a wilkiem lepiej pójść na spacer, a nie na spotkanie, albo sięgnąć po książkę. Godzina między psem a wilkiem.